I am, I am so excited about. Oh. 日本語なかったんだ。ヒロルさん、はい、カモンボード with us でしょ。あとそれで、ね、あとそれで、ね、ニューニューボーンソルジャー、ボーンソルジャー生まれから。I feel so bad about old bone soldier. You know, do you remember that? Do you remember? 覚えてる He sucks. He fucked. so funny. こんな生き生きした友人を見たことあるか俺。そういうことですよ。Yes. もうごめんなさい。いつもの癖で英語出ちゃったけど、はい。すいません。I'm sorry. I'm sorry. あ、っヒロム。 忘れてないよな石もリーが待ってる